Okay. Так, опять у меня зависла камера. Вообще не могу шевельнуть ничего. <clears throat> Тоже летний отряд. Хочу потестировать со сломанным фантомом против Дерымия. Создавал их ли работать, не знаю. А, во. Надежда на то, что у нашего друга есть мег, дистанционно взломать. Вот он здесь. Фантома заводим сюда максимально. Ломать будем отсюда. вот этих воплей, оров ничего не слышно. Но если внимательно прислушаться, то о, стволы висят. То можно все услышать. Ну, братан, что у тебя там? Вон мутоновские шаги, значит это классический Отряд Джаггера. Ну что-то очень долго все. Ну ладно. Окей. Начали. Рывком заходим сюда, работаем рывками. это получается не остров, да, это вопящая, вопящая карта. карта. Посмотрим. Ждем Мека. Значит, у него щит, два мутона. костюмчики Оставит, не оставит. И соблазн, да, у тебя его? Почикать этого офицера. По идее, всю банду видишь ты, да? Ну, что будешь делать то мякока. Получится ли долбануть его фантомом, интересно. Может быть получится? Сможем ли мы перелететь сюда? Опа! Это не совсем то, что надо было. Ну ладно. Щиты. Молодец. Да, будем пытаться фантомом долбануть. Так, это офицер. Где мек? Дай мне мека. А -а -а Два архонта, а ты жулик. А ты жулик. Эх ты. Может быть у него и нету этого. 86. Шестьдесят четыре. Да. Что можешь мне сделать ты, предложить? Давай сюда. Ты куда? На этого? видишь ли это Архонта здесь? Не -а. Не увидишь, а ты? Где ты увидишь? Нигде, да? Ну-ка здесь, давай сюда. Поближе давай. А ну-ка. Вот, молодец. Так, и ты что можешь сделать? 81. Давай, смысл какой. 81, второй будет слабый. Ну ладно, что делать. И еще разок такой же, а. Попробуй попади, а. И убеги, пожалуйста. О, блин, это везение. И уходим. И уходим. И уходим. <clears throat> так. Так. Жалко этот Архонт живой. Щит, мутон офицер. Раз, раз, два три, четыре, пять. А, ну и стрелок. Два архонта. Ну, скучняк, конечно. Два архонта скучняк. Надо, конечно, пере прекращать всем им играть. Будет пытаться докинуть гранату. кинет? Да, кинет. Да, кинет. Этого даже не будем заморачиваться, будем его валить гремлином, наверное, так. Как-то так. остался без архонтиков. Тен -тен -тен -тен -тен -тен -тен. Так, ты стоишь где у нас? Ты стоишь здесь, и по идее... Ой, повезло. Хотя тумбочка вот эта тебе должна была мешать. Ну ладно, он между полок стрелял. Ну давай, давай, давай. Ах! Хотелось бы, конечно, чтобы это архон был, ну ладно. этот, получается, безнаказанно уезжает у нас. Ага. Офицеру пиздец. Это плохо. Остается один офицерчик у меня. Thanks. Конечно же нет. Почему Overwatch-то не сработал? Ну, он аккуратно действует. Ладно. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, почему стрелок то не стрелял? Раз, два, три, четыре, пять. Непонятно. Чтобы не рисковать, мы сделаем вот так. чтобы не рисковать так. Давай-ка сюда к пацанам. И ты... Ходить ему в спину. Будем заходить тебе в спину. Так. Вроде Архунт видит его, вроде и не видит. Непонятная история. Офицер здесь. Щит залез сюда. Будут пытаться долбануть моего Архонта. Молодцы. Так, а кто у тебя где еще, а? Не пойми, чего там у тебя. Хорошая банда вся. Офицер так и стоит здесь. Мы его сможем долбануть из-за этого дерева, я думаю. Ага. Ты смотри, а? Залез как-то, молодец. Молодец. Молодец. Так. Офицер здесь, да? Валим офицера тогда, что делать? Окей. Стрелок, по-моему. Кто-то здесь стоял. 75. Вообще, конечно, должен от 6 до 8. Так, ты уходишь. Остается этот товарищ с гранатами, да? сюда не забежит, Так. И что у нас ты делаешь? бы тебя перекинуть, да? Давай сюда. Давай. Так, стрелок, мутон и щит. Можно сейчас не торопиться, если он не будет атаковать, подождем, ну, все перезарядимся передохнем. Больше заведем фантома сюда. Заведем, перезарядим. Этого перезарядим. Этого, наверное, отведем. Если сейчас его стрелок не вольнет. что я сейчас могу в любой момент Архонта и Фантома закинуть сюда, правильно? Так. Щит здесь теперь, окей. Его видит этот. Ага. Ну что, используем тебя гранату, пытаемся что-то сделать. Еще разок. Твою мать. Так, в тебя мы отправляем, наверное, эту самую. Или гранату. Граната пойдет сюда, да? Ух ты! Ух ты, молодец! Понимаешь. Понимаешь толк. А ну промахнись. Ух ты, класс! Да, тебе добивать. Ой, щиты ушли. Так. Поехали. Арх. Где твой стрелок? Непонятно где. Так. Грин, гренад, гренад, гренейт. Гранейт. Будем надеяться, что он не на овервоче. Так. Давай-ка, наверное... Кого? Кого? Мутона? Не мутона? Не понимаю. Давай мутона. Так. 91. Нет, ты его не добьешь. А ты... И ты, получается, не добьешь. Это ну, плохо. Мы договаривались так сделать, да? Back in. Ну давай. Что ты будешь делать? Где стрелок? Стрелок где-то в тени, сейчас будет выпрыгивать. Сейчас где-то будет выпрыгивать. Будем хоронить его этим самым. Начинаем рашить этим с капаситором. Капаситор держим под стрелка и этого даем Мелочевка пускай занимается. Мелочевка пускай занимается вот этим артистом. Он сейчас валит этого. Наверное, так. Но ну, если он будет стрелять, пойдет ответка. Если будет убегать, пойдет Overwatch. Может попробовать снайпером, стрелком убить офицера, этого отвести риски овервотч на рывке уйдет, может не попасть. Но будем до начать давить. Ну-ка мимо. Молодец. Где-то здесь он. Молодец. Что с этим? Молодец. Молодец. давай сюда. Давай-ка сюда. Так. Теперь в спину ему. Угу. И ты... ты давай то же самое. Мы бежим. <clears throat> ну что, крючок. О, отлично, это все-таки взорвалось. отходите, корица. Будет отходить я курица. И потом может мне прыгнуть в спину, поэтому мне надо быть очень осторожным. Поэтому подгоняем сюда этого, чтобы его капаситором долбануть. Долбанем его капаситором. И он мне тогда становится не страшен. Не торопимся. Сначала капаситор, потом фантом. Давай, братан. План готов. Ага. пока долбануть этого. Так, как мы это сделаем? Мы ну, проверим, где ты. смотрю, как он его спрятал-то, а? Посмотри, как он его далеко увел. Так. От греха подальше, шаг за шагом. 두두두두두두두두두두두두 Капаситор, капаситор. Останешься ли ты там? Непонятно. далеко, далеко, далеко мой капаситормен. Рывком сюда просканировать его и закинуть на него через ход в капаситор. Разряд конденсатора. Мне нужно, чтобы они работали вместе. Пока. Так, ну что? Сходимся пока, да? Так, вот мы и сошлись с тобой. Окей. Okay. сюда, ты сюда. Шаг за шагом. Не торопимся. но... Входи давай уже, блин, скучно, блин, сидеть, смотреть на эту всю историю. Не прослушать тебя, не понять нигде ты, что ты. Где ты? Я хочу ходить. дальнейшие комбинации. Наверное, бы он очканул сюда поставить его куда-то уходит туда. Спускаешься сюда. Overwatch якорь. А ты поближе к нему. Дерево якорь. Так, далеко мог этот умник убежать. Далеко. Так, хоть... Что там у него? Здание высокое? Нету. Ну, вокруг полуразрушено, значит, будет работать. Maintaining Так. Чего я хотел-то? Ну, это какая-то херня опять началась. Странно, как стал Ганслингер греметь какой-то броней тоже, как этот, как рейнджеры. друзей. Так. Ага. Ну что, ты выживешь? Можешь не выжить. Можешь не выжить но это точно здесь не останется. Хотя нет, у него еще эти руки, руки молнии. Ну-ка. атаковался. Это называется да атаковался. Как же он все это долго делает? Очень серьезно подходит к вопросу. просчитывают, анализируют, блин. Нужные на бабки играем, ходи, братан. Приехала? Ура! Переодевайся. Надо тепло одеться, да? за городом. Да? Ну, надо же вызывать альпинистов. Да, я вижу разницу. Угу. инвентаря а, будет сейчас стрелять. Угу. А я добегу с мечом отсюда. Так.